assalomu alaykum aziz do'stlar assalomu alaykum jigarlar kattadan katta rahmat o'ylayman o'yin chat qilyapti. albatta hozir video davomida 29 o'yinimiz yutuqlar ro'yxati bilan tanishib o'tasiz videoni oxirigacha ko'rishni iltimos qolaman jigarlar hamma tona burpori shiroy alloh ya'ni davom video ro'yxati g'olibi bo'zi bistinuqati shinozmashin ya'ni start berdik 30 lyublayn o'yinimizga jigarlar o'yinimizda prosa udar sizlar uchun bo'ldi ko'pchiliklar aytdi ya'ni 1000 rubldan qilib bilet soni juda ham kam aytadi 299 dana общий biletimiz soni priz soni 60 dana Glavni priz 2 dana 50 ming rubl, 1 dana 20 ming rubl, yana 8 mingdan, 7 mingdan, 5 mingdan, 3 2000 2 pul konverti bor opsiyani kirsangizlar oltmish tapiriz общий bilet soni 290 yuz biletimiz narxi 1000 rubldan bo'ldi jigarlar kimdir priz utgan bo'lsa hozir video davomida ko'rasizlar o'sha prizlaringizga ya'ni 5 kishidan 1 kishi o'ylanadi bizning o'yinimizda prosa udar shans sizlar uchun jigarlar подписчиклар uchun albatta 2 ta 2000 rubllikni promo offerda kartalaringizga har doimgidek o'tkazib beramiz maksimal podача qilsangizlar 2 kun 3 kunning ichida garantiyasiz bilan finalni o'tkazamiz. Podashka qilsangizlar albatta 1000 rubl kim tutgan bo'lsa, 2000 rubl tutgan bo'lsa albatta faqat Zverang WhatsAppda yozasizlar, faqat xalasangiz puli, xalasangiz bilet olingizlar. Hamma tona buri bozi siba, ya'ni startodem общий билета 400 не 299 тона шуд, просто шанс беҳтар шуд. Шерало, шанс гарен зур. 299 тона билетай, 60 та приз. Главный призаш 2 якта 20000 рубл бо 8000 7000 5000 3000 2000 пулой канити апса недравода бинтон ҳама маълумота мегирен карта ба номи хуршед нарх билеташ 1000 рубл шудаги шахсое ки приз бурд кардаги метавонад ҳамуз суми призаш хати билет бигире 1000 рублдан жигалар ҳамангизга каттадан катта раҳмат қолоб қотангизлар албатта ойинни чотки қилиб туриб 2-3 кунин ичида ўтказайлик барчаси сизлар учун удар шанс яъни нима десам бўлади жудаям билет сони камайди дегалар ҳамангизга омад ёр бўлсин рахмат tojik uzbek laqay jigaro hamma saday yakun piriz yovon bira turkmaniston tojik uzbek bapesh moshinchavu katej. пеш мошинчаву катеш салом калхозобод салут ленинобод хатлон ҷунам зурай ҷами боту курай замон пурроботу кукара кукукуку мерседесу опел сегере